Namaste. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kasim Credibil und mit TK. TK. Genau. <laughs> äh, genau, heute gucken wir uns Katrina Cave versus Deepika Padukone Who genau. Dances Better. Genau. Was also, würdest du sagen? Ich weiß nicht, ich glaube. Irgendwie tanzen beide voll gut. Ja. Aber ich bin deswegen sehr gespannt. Mhm. Muss ich mir mal wieder angucken, wie ja. beide tanzen. Fangen wir mal an. Mhm. Oh. Okay. Kampf der Titanen. <laughs> Future and Past. Okay. Hm. Ich frage mich, ob die jetzt beide gleichzeitig oder nacheinander. Links. Ja. Round 1. Gleich wird immer nur ein kleiner Part gezeigt. Aber nur den Tanz. Mhm. Ich kenne das jetzt gar nicht. Ich auch nicht. Aber Choreo sieht cool aus. Oh, ja. mit der Brille. Oder? Oh. Hm, das wird hm, spannend. Mal gucken. Oh, oh, Lovely. Oh. Nee, ich muss Lovely nehmen. Ja, ich auch. Aber wir müssen ja den Tanz bewerten, nicht die Musik. Aber Tanz finde ich auch besser. Ja. <laughs> Entschuldigung. <laughs> Round 2. Ja, aber das war sehr kurz. Wenn du einen anderen Part guckst, war sehr war viel länger. Oh, das ist auch geil. Ja. Swag in the Abgas waget. Das hat ja auch eine Reaction gemacht. Ja. Ne? Ja, genau. Oh. oh, das ist nice. Ich fand diesen Part mal geil. Ja. Als Katrina. Oder? Es kommt jetzt? Oh. Okay. Das ist schwierig. Das sieht einfach geil aus, wie die da tanzt. Ja. In Guma. Ich habe den Film sogar im Kino angeschaut. 3D war das sogar und so. Ja, okay, dann kennst du die ah, komplette, oh, ich, du kennst aber die komplette Choreo. Ich bin für Pat, äh, die PK. Ja. Ah, da haben wir Reaction gemacht, weißt du Ja, genau. Sheila. Sheila, Sheila Kijamani, I'm so sexy. Das fand ich auch gut. Mhm. Choreografie ist gut. Weißt du, was mich an diesem Video gerade stört, dass von Deepika nicht wirklich so Tanzeinlagen gezeigt werden. So, von Katharina wird irgendwie viel mehr gezeigt und von Katharina, äh, von DPK viel weniger. Ja. So, deswegen, ich kenne halt nicht alles und würde es eigentlich eher zur Katharina tendieren. bewerte nur das, was du siehst. Ja. Nämlich eigentlich eher zur Katharina tendieren, deswegen. Oh, Kamli. Ja. Da tanzt sie echt mhm. super. Kamircha. Hm. Kamili, Kamili. Kamili. Was kommt jetzt? Die Pika? Oh. oh. Schwierig. Ja. Hm. Ist beides oh, super. Ja, vor allem die Pika ist so hübsch. Oh, das ist schon schwierig. Ich sag ja. Katrina auf einmal. Haben wir auch ein Video gemacht. Ja. Da tanzt sie auch super. Mhm. Äh, Ra-ta. Äh, äh. Das kenne ich gar nicht. Ich auch gar nicht. Aber ich höre jetzt hier, muss ich wieder sagen, fand ich jetzt das von Katrina besser. Ja. Aber vielleicht auch, weil nicht wieder vom Tanz viel gezeigt wurde. Mhm. Ach, das war's schon. Ja, das war's. Aber ich finde das Video echt. Ich finde es nicht gut gemacht. Also bei manchen Parts war irgendwie zu wenig vom Tanz zu sehen. Ja. Also es war Aber eher viel mehr von Katharina von der Pika, wenn du guckst, da waren nur so zwei, drei Sekunden, wie sie ein paar Handbewegungen, das war's so. Hätte, also ja. es gibt viel Besseres von Depicke und wenn man so ein Vers macht, dann muss es schon ja. was Gutes rausholen. So. Deswegen. Aber vom, von der Sichtweise her finde ich Katharina jetzt halt. Ja? Besser. Also ich fand. Aber nur vom Video her. Ich fand jetzt Deepika, weil da hat sie schon so geslayed. Ja. <laughs> Also natürlich beide sind gute Tänzerinnen. Ja, sowieso. Können gut tanzen. Die Lieder waren auch da super mhm. gewählt. Ja, so halt. Ja. Ich frage mich, ob es noch mehr solche versus videos gibt. Bestimmt. Bestimmt. <laughs> Schreibt gerne in den Kommentar, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt mhm. und wie euch das gefallen hat, ja. wie ihr euch entscheiden würdet. Dann sagen wir, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und sagen dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Merci. Tschüss. Bye bye.